senhora é analógica. Quando a senhora morreu, não existia nem computador. Não era a era da midiosfera. O muro nem de Berlim, nem dos tucanos tinha caído, nem o patriotismo americano dominava a terra. Ai! Nem passa por sua cabeça o que foi, o que é o que será ai. Nem vamos falar da nova classe média. Bolsa Família. Drogas, crise, austeridade, caos urbano, manifestações, escravidão. A minha produtora fica aqui, na Birrini. Porque aqui sim é São Paulo. O teatro, naquele bairro do Bexiga, foi a origem do teatro contemporâneo brasileiro. Mas hoje é a boca é insana da dissipação da humanidade paulistana. Aí eu concordo com a senhora. É, que está uma África. E é aquele teatro oficina? É uma África. Concordo. Concordo. Não sei como sobrevive. São pedintes?